mamma mia, voi non sapete quanto sono contento. Liebe Leute, das neue Kamera. Ich bin ein Probemacher ohne Mikrofon. Ich habe immer erklärt, ich bin in einer eine kleinen Gruppe von Montemagno als Schleschers. Schleschers. okay, ja? Im November angefragt, die angefragt, wann hast du los für dir präsentiert und machst du ein Video 20 Minuten, was ist deine Arbeit? Was machst du für Arbeit? Warum bist du in dieser Gruppe? und was ist dein Ziel. Also schon vor einer Minute machen Video ist schon schwer. Mal im Video 20 Minuten reden vor einer Arbeit. Der sagt, hallo, ich bin Sakoviva, blablabla. Drei Minuten ist fertig. So, dann äh, ich habe gedacht, ich brauche jetzt eine gute Planung wie ein Moderator, eine Story erklären. Du hast ja die Chance 20 Minuten reden, aber du musst auch halten die Leute am Monitor meine Chance erklären, was ich mache für Arbeit. Dann, ich will euch sagen, ich habe das gekriegt. Letzte Woche, ich habe geschafft, diese 20 Minuten Video nehmen, bereite, geschnitten, sauber gemacht mit Musik und, und, und. Geschicke von dieser Gruppe, die analysiert. Montag, meine Video ist im Internet und da sind 10.000 Leute. Oh, ich bin gespannt, was kommt jetzt. Ich freue mich schon. Oh, ich freue mich. Ich muss nach Hause gehen, ein paar Fotos machen und äh, bei euch, schönes Wochenende. Sag mir, was denkst du, was sagst du von dieser Qualität von dieser Kamera? Und die nächste kommt auch die beste äh, äh, Audio. Und jetzt, ich habe kein Mikrofon so gestellt. Schön. Schöne Wochenende bei euch und viel Spaß バイバイ、バイビトコビバ。